Вижу мир не таким, все иначе. Улыбнулась ты мне, а я вижу, ты плачешь. Я бы остался с тобой, не беда, что года. Только я другой, я ничто, где? Вот смотрю на актеров от жизни седых я старею от мысли, мне больно за них. Дети брошенные и старики, вот беда. Как помочь им, не знаю, я ничто. что. лиха ли беда, Ведь страна моя Русь, Среза, бирюза, А чиновный люд воровал всегда. Как исправить, не знаю, Я и что, где, когда. Вот и сам уже вижу, крылья не те, Ложь и обман — Мирской сквозь суете, Пожалеть бы детей, что живут без отцов. Молись, не молись, не хватит богов, Стыдно жить со всем этим, вот ведь беда, Вот и болен уже, <laughs> пролетели года. Что ж, прощайте, друзья, ухожу навсегда. Понимаю, все мы здесь все мы здесь. Ничто, нигде и никогда.